горизонталь пружинага бекитилген шардын мисалында термелүү процессин карап көрөлү шардын таякчадагы сүрүлүүсү өтө аз тең салмактуулук абалында шарга эки күч аракет кылат ордук жана таяныч реакция алардын вектордук суммасы 0. биз пружинаны сунуу менен шарды тең салмактуулук абалынан бурабыз а чекетинде шарга тартылуу жана нормалдуу реакциядан тышкары серпилгүч күч аракет кылат келгиле шарды кое берели ал тең салмактуулук абалына карай жылыйт сүрөттү токтотуп шарга таасир этүүчү күчтөрдү көрсөтөлү пружинанын узаруусу азайган сайын серпилгич күчтүн азайгандыгын көрөбүз келгиле карообузду уланталы шар максималдуу ылдамдыкта тең салмактуулук абалын кесип өтөт ал эми шарга таасир этүүчү күчтөрдүн суммасы нөлгө барабар болсо да пружина кысылып турганда ал инерция менен кыймылын улантат солго максималдуу кыйшауу менен пружинанын кысуу максималдуу болот кыймылды токтотуп серпилгич күчтүн багытын көрсөтөлү ал тең салмактуулук абалына карай оңго багытталган шар кыймылын улантууда ошол эле учурда анын ылдамдыгы жогорулайт ал кайрадан тең салмактуулук абалынан өтүп оңго жылдыруу үчүн инерция менен уланат келгиле термелүүлөрдү карап көрөлү деформациядагы пружинанын узаруусу тынымсыз өзгөрүп турганын көрөбүз демек серпилгич күч да үзгүлтүксүз өзгөрүп турат башкача айтканда термелүүлөр жылышууга пропорционалдуу жана шардын жылышына карама каршы багытталган өзгөрүүчү күчтүн таасири астында аткарылат эгерде бул процессти жетишээрлик узак убакыт бою байкасак анда шардын тең салмактуулук абалынан максималдуу четтеп кетиши азаяарын көрөбүз анткени пружинанын шар системасынын сүрүлүү күчү менен кыймылдын таасиринен толук артылуу иш жүзүндө мүмкүн эмес